эркин жана аргасыз термелүү нормалдуу абалда термелүү системалары тынч абалда болот анткени ички күчтөр бири бирин салмактап турат мисалы жип маятникте денеге таасир эткен оордук күчү серпилүү күчү менен салмактанат термелүү болуу үчүн маятникти тынч абалдан чыгаруу керек тагыраак маятник которулуш кылуу үчүн жумуш аткаруу керек энергия берүү керек энергия көтөрүлгөн бийикке пропорциялаш демек бул энергиянын потенциалдык түрү болуп калат четтеген абалында жүккө оордук күчү жана серпилүү күчү таасир этет эми бул күчтөр бири бирине кайсы бир бурчта аракет этишет алардын тең аракет этүүчү күчү тең салмактуулук абалына багытталган бул күчтүн таасири менен ылдамдык алып кыймыл башталат кинетикалык энергиянын көбөйүүсү маятниктин потенциалдык энергиясынын азайышына алып келет тажрыйбадагы байкоодон улам мындай жыйынтыкка келебиз биринчиден термелүү кошумча энергиядан пайда болот тагыраак тышкы таасирден улам экинчиден системада кайтарып келүүчү күч ички күчтөр менен байланышы бар болсо термелүү болот ошентип биз эркин термелүүлөрдүн аныктамасына жеттик бир жолу тең салмактуулук абалынан чыгарылган соң нерседе системанын ички күчүнүн таасири астында пайда болгон термелүү эркин термелүү деп аталат эркин термелүү жыштык менен пайда болот жана өзүнүн системадагы параметрлерден көз каранды жана табигый жыштык деп аталат ар кайсы механикалык процесстер сүрүлүү күчүнөн улам энергияны жоготууга дуушар болушат бул термелүүгө дагы тиешелүү баардык эркин термелүүлөр кечки эртеби өчөт термелүүлөр өчпөш үчүн сырткы аракет этүү күчү токтобош керек сырткы мезгилдүү күчтүн таасири астындагы термелүү аргасыз термелүү деп аталат аргасыз термелүүлөр тышкы күчтүн өзгөрүшү менен бирге пайда болот тагыраак аргасыз күчтүн өзгөртүүчү жыштыгы менен